Устранена. Остался один враг. Мне пришлось тебя. Не тупим. Одна ошибка и нам конец. Если что-то нужно, говорите. иду на точку Б. Вижу врага. Стена готова. Спайк установлен. Остался один игрок. Остался один враг. Четверо придется повернуться к кому-то из нас спиной. Если что-то нужно, говорите. Здесь. Вижу врага. Стена готова. Время охоты! Помните, не лезьте в огонь. Сложная тактика, но я в вас верю. Все, погнали! у меня. Остался один игрок. здесь издергался. Погнали! Барьер установлен. На помощь! Остался один игрок. будет нарушен. Уже иду. Барьер установлен. Тут несколько врагов. Здесь. спокойно. Тебе еще нужно исполнить свой долг! Ю, ты тоже так можешь? Остался один враг. Сейчас рванет! Сражаться с нами бесполезно. Я помогу. Теперь мы знаем куда больше. Это нам на руку. Иду на точку С. Иду на точку С. Иду на точку С. Привет. Извини. Привет. Нет. Иду на точку С. Нет. Сейчас я покажу, как... Иду на, на точку С. Иду на точку С. Привет. Посмотрим, кто где прячется. Осторожно. Осторожно! Стена готова. Спайк установлен. Тут несколько врагов. Самозванка убит. Один враг. нарывайтесь. Стена готова. А! Нет зарядов. Спайк установлен. Достойный противник. Остался один враг. Камера вырубилась. А, стоп. Нужна пушка. Отбой. Купите мне. Все в норме. Купите мне это. Купите мне это. На помощь. Нет зарядов. Цель устранена. Тебе еще нужно исполнить свой долг. Ю, ты тоже такой? Спайк, установка. норме. Клач! Твоя звезда светит ярко, Феникс. Если что-то нужно, говорить. Здесь. Здесь. На помощь! Барьер установлен. Беречь моих союзников! На помощь! Берегись. вас. Только я буду впереди. Мищенко! Остался один игрок. Ветер, направь меня. Уже иду. Уже иду. По моему сигналу. Нужно лечение. Тут несколько врагов. Нужно лечение. Спайк установлен. Прах к праху. Остался один враг. победы нас отделяет лишь один бой. ты? Вижу врага. Ой, посмотрим, кто где прячется. самозванка убита. Вижу врага. Остался один игрок. Спайк установлен. Друзья, помните, что я всегда рядом. Если что-то нужно, говорите. уже иду. Стена готова. один игрок. установлен. Бегите! сработало. Остался один игрок. Вижу врага. все их тайны. Барьер установлен. Осторожно. Решающий раунд. Куда они пойдут в этот раз? Осторожно. Остался один игрок. Спайк установлен. Враг ликвидирован. Победа нападающих.